देश के जाने माने समाज सेवी अन्ना हजारे ने भारतीय जनता पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मेरा इस्तेमाल किया अन्ना हजारे ने कहा यह हर कोई जानता है कि लोकपाल पर उनके अंशोधन की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी को सत्ता मिली लेकिन मौजूदा हालात में अब इनके मन में इनके लिए कोई सम्मान नहीं बचा है केंद्र में लोकपाल राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांगों को लेकर अपने गांव रानीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे पिछले छह दिनों से आमरण अंचन कर रहे हैं उन्होंने यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेरी नब्बे फीसदी मांगे माने जाने की बात भी छूटी है इधर अन्ना हजारे की हालत भी खराब होती जा रही है और उनका वजन भी साढ़े चार किलो कम हो गया है कुल मिलाकर अन्ना हजारे ने यह भी कहा की वे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं तो उनका यह कहना था की मैं उनके आंदोलन में शामिल होने का स्वागत करता हूँ लेकिन मेरे साथ उन्हें मंच साझा नहीं करने दूंगा